沐浴，还有包括整理我们的环境，不外乎是针对居家环境，还有我们的工作环境，来达到一个开运的效果。再来就是周二，周二这一天我们逢到的是天赋日，而在这一天呢，虽然呢它。 基本上呢，大部分的时候呢，都是吉力的，也就是很大力，我们可以去做美容相关的，比如说有人想要去医美去做一些疗程，啊，或者是说你想要做一些美容相关的哦，或者是舒压，啊，那再来呢，就是一些相关的一些小金额的交易呢，都是很适宜在当天去做，包括下斡旋哦。 唯独呢，就是针对属猪的朋友要注意一下，尤其是针对出入平安的行车安全方面。在当天，因为我们呢有逢到了天狗星宿的一个影响力下，所以请属狗的朋友在周二呢一定要再多注意一下周遭的状况。而在周三这一天呢，我们会逢到的是土王用事，那吉时呢是落到的是这个十二点的二十七分之后，那。 要特别注意的呢，就是在这个时间点呢，如果我们是在早晨的时候呢，要去做这个翻土动作呢，是还可以的。但是，一旦过了中午这个时间呢，尽量呢就不要去做。而再来就是呢，在当天同时也逢到了天罡这个星宿，还有包括正红砂，所以是不利。 呃，婚这个婚宴啊，嫁娶相关，还有包括结婚登记。另外呢，也就是会奉劝您目前的朋友，尤其是有放回缸的朋友呢，尽量在当天不要吃牛肉跟相关的加工食品哦。对于我们要守住我们的运势呢，会是比较理想的。接下来看一下，针对周四这一天，我们逢到的是雾探病的日子，有要去探访亲友的，请尽量哦。呃，另外择日。 那再来呢，就是在当天的这个下午的三点到五点申时这个时间呢，是很大力。如果有仙人呢是需要重新安坐进塔的哈，或者是呃埋葬的，都是很适宜的一个吉时。那再来就是在当天，因为同时逢到的月空这个星宿的一个影响之下，不建议大家做太繁杂或者是重大的决策决定哦。 再来就是周五这一天，我们会逢到的是董公选要的吉日，在当天呢，大部分的出这个出行啊、嫁娶，还有包括我们要祈福或者是想要求子的这个呃夫妻们哦，都很适宜。还有如果你周边有一些开运的这个小物呢，我们也很适宜可以在当天呢可以去做开。 光的一个动作，唯独要特别提醒，针对属马的朋友，在这一天容易呢，呃，受到闲持心术的一个影响，所以你对女性的这个呃周遭的友人啊，或者是亲密关系者，比较容易会少一些耐心哦。这个时候呢，就要特别注意一下自己的口吻，不要呢无心伤害到别人的心灵哦。 再来，让我们看一下，就是周六这一天，我们会逢到的是一个新的节气，也就是霜降。而这个节气呢，会是在我们中午的十二点五十一分哦，迎接。在当天呢，同时逢到了当月的月破大号，因此会建议在当天呢，集喜事呢，尽量呢避免哈，而说是少取的意思。而在当天呢，唯独针对特定一个生肖，也就是属鸡的朋友是大利的。 因为在当天呢，他会逢到天劫这个星宿，所以这个大号对他的话影响力呢会降低。所以针对属鸡的朋友，你们就是属于在周六独一无二可以运用这一天来帮自己开运的朋友们哦。再来，我们来看一下在。 周日这一天，我们逢到的是明堂财帛日，而明堂财帛日这一天呢，刚好我们的吉时逢到的是巳时，而同时呢，也会跟这个乌兔太阴日的吉时做一个交汇，所以很建议呢，我们可以在这个早上的九点到十一点的这个时候呢，来帮自己做这个纳财开运大法。那怎么样去做这个纳财开运大法呢？很简单。 如果你家中呢手边有这个五色豆，或者是说你有这个水晶哦，五种颜色的水晶，我们就可以把它放在我们的这个明财位上面。好，那么明财位老师有说过，就是针对我们大门打开的四十五度角，那么就看你的这个大门打开的方向，有可能你会有一个至两个明财位。 那么放的这个方式呢，这个五色它必须要搭配五行的一个效果，所以放置的方式呢，会是由木、火、土、金、水相生的一个模式来层层的叠上去。首先呢，是针对呢，如果我们是放五色豆的朋友们哦，请大家务必呢要先用绿豆，再来用红豆。 那第三层是黄豆，第四层呢是白豆，最后呢顶端的这一层呢是黑豆。那如果我们呢是用水晶的朋友，第一层请用东陵石，第二层你可以选择用这个紫晶啊，或者是粉晶。那会建议，如果你是女生就用粉晶，如果你是男生就请用紫紫水晶哦。 第三层是黄水晶，第四层呢是白水晶，而顶层呢是黑曜石的碎石哦。那么基本上呢，它会代表的是我们的这个呃四方的哈这个这个财，还有包括中央的财，一层一层的堆叠，还可以帮我们纳气开运哦。所以请切记，大家呢不妨在这个周一到周五的时候呢，留意一下。 呃，可以先准备好这个东西，那把它呢放在一个透明的容器里面，小小的，哦，比如说一个透明的的这个杯子啊，或者是有些人他们可能会用一个这个开运的这个透明的水晶蛋也是可以的哦。好，再来呢，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属老虎的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，你的作风呢会相当的给人有安全感，而且呢会非常的务实。再就是呢，你的眼光会非常的独特跟敏锐。所以，针对如果你是常常有在呃锁定一些投资标的物啊，做期货投资的朋友，是相当的棒的。 那在这个礼拜，如果是管理阶层的朋友呢，你会让人家觉得有这种可以给予你这个厚、很厚的这个信任感哦，可以可以托付给你一些重任。所以呢，你在这个礼拜的责任感呢，也会呢非常的重哦。那么意志呢，也会相对让人家感觉是很坚决的，可以呃达正达标。所以在这个礼拜，基本上它是给他人的一个形象来看呢。 会是属于非常稳重的一个形象，非常大力针对业务相关还有管理层的朋友们哦。在当周的开运石呢，是我们的紫水晶，还有呢开运的植物是紫罗兰，还有开运色是紫色，所以呢不妨呢可以参考一下。接下来让我们来看一下个别其他生肖的朋友在当周又有什么需要留意的地方。 首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友。那属老鼠的朋友呢，基本上在这个礼拜呢是属于样样杰出的一个状况。而且老师会建议呢，我们呢不妨可以呢趁胜追击哦。而且在这个礼拜，你很容易呢就可以就丰收满满的成果，得到你想要的这个收获。所以好好的把握哦，在当周运势相当的旺盛，并没有需要留意的比方跟天数。 下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于贵人云集的一个状况。不过虽然如此呢，如果我们是有在一个合伙关系的这种经营模式或者是案子的话，请记得要从长而计哦。而且呢，尽量呢在看的东西呢要看的是长远的，比较去看。 眼前的小利才能够让你呢真正的获到最后的大力哦，这是针对要提醒你们的，而是针对属牛的朋友，在这个礼拜呢，也稍微的可以松一口气，让自己呢就是呃做一些自己喜欢的事情哦，放松一下，来让自己的心灵呢重新得到充电的一个效果。当中并没有需要留意的天数。 下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于挫折不在的一个状况，它也代表的是呢，你所遇到的一些风风雨雨啊，或者是一些人际的问题跟状况，都可以开始慢慢的解套，而且看到曙光，更可以呢多和自己的内心呢去对话，来提升自己的自信心哦。相信呢，在你。 有这样的一个意识的状况之下，你给别人的感觉又会更加不一样，更能够提高你的磁场、这个磁场以及我们的幸运力哦。再来就是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于无忧无虑的一个状况。 那么我们要特别提醒的就是呢，在这种状况的时候呢，最怕的就是怠惰，所以呢，一定要稳中有升，也就是你还是要慢慢的调整你的步调，慢慢的加快一些速度，提升自己的一个，呃，不管是我们的这个能力呀，或者是我们的做事的这个效率哦，还有包括呢，呃，要让自己的这个望度呢提高的话，也要就是。 跟着别人的脚步去走哦，不要呢只会当就是跟风者。有的时候呢，你也要在前面多去做一些判断，才会是比较好的。那么属兔的朋友在当中一样没有需要留意的天数。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，基本上在这个礼拜是属于敬业乐业的一个状况，而这也会意味的是在。 这个礼拜呢，你有多专注哈，多认真认份在你的这个事业上面呢，就可以得到多少的回报。因此呢，请你们要少一点的抱怨，多用这些时间在观察、透析、分析，对你呢只有利处哈，没有弊哦。那么属龙的朋友呢，在当中要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周五。下一个生肖是属蛇的朋友。 属蛇的朋友在这个礼拜是属于稍有挫折的一个状况，那么也要提醒一下，就是在这个礼拜呢，属蛇的朋友我们是比较不利去做公关跟收手的，所以最好是闭门闭户，先把眼前自己要做的事情先去做好。如果有需要跟外或者是对内部的一些沟通协调，请麻烦委托呃别人哦。 或是授权给别人去处理，会比你呢亲自出马要来得好哦。请你呢尽量呢透过呢能够亲力亲为的态度呢，先把眼前自己的事情先做好，这样子呢才能够呢让别人呢慢慢的对你有一些改观哦，也比较不会把一些标签呢继续呢放在你身上。那么属蛇的朋友在这个礼拜要留意的天数有两天，就是要注意。 工作日的头尾，也就是周一以及周五哦。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜比较容易进入口是心非的一个状况哦，而且呢，也是属于苦乐参半的一周。而这个苦呢，很多的时候呢，是你自己呢心里闷出来的，你自己制造的，自寻烦恼的。所以，请记得呢，在这个礼拜尽量呢不要那么的口是心非。 呃，或者是不要老是呢这么的毒舌，因为呢，你只是一时的嘴快刀子口，可是其实是豆腐心的，反而这个反弹回来，你自己呢也会吃不少的苦头哦，而且脸皮呢又很薄，又放不下面子，少说一些违背你内心的话，还有想法的话呢，对你会是比较好的，对于人和上呢也会比较理想哦。 在当周呢，属马的朋友留意的天数有一天是周二。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于安分守己的一周哦。那虽然呢，你很急的想要展现新的气图、新啊新的气象。 但是呢，请记得，现在这个阶段是急不得的，因为呢，我你会受到一些外在的因素呢，给你受限或者是把你框架住了。所以在这个时候呢，请先好好的看待呢，你现有的条件之下能怎么做就怎么做吧。在当中呢，要留意的天数呢有三天哦，分别是周一周二以及周三。 下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友，在这个礼拜呢，面临的是步调紧凑的一周。这也意味的是，在这个礼拜你必须要调整一下我们的这个呃速度，同时也意味的是，你的行动力呢会相对的比较强哦。如果你上个礼拜的工作进度有落后了，在当周请不要偷懒，要尽快的呢调整上进度哦，不然的话，你在月底的时候。 就会吃一个闷亏喽。那么属猴子的朋友，在这个礼拜要留意的天数，有一天是周四。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于受到眷顾的一周。那这也相对的呢，是代表当事人，也就是属鸡的朋友，你必须也要有对应的一个付出哦，所以你才会得到这样的一个相对的眷顾。 那对你来讲呢，它也代表是你必须要付诸行动，而不是被动的呃等待被给予哦。所以在这个礼拜呢，还是要多一点积极啊，让人家看到你这样的一个呃一面。在当周呢，属鸡的朋友要留意的天数有一天是周五。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于呢得到关照的一周，但是呢，它跟属鸡的。 朋友呢有一点不太一样的，属鸡的朋友这个眷顾是明着来的，但是属狗的朋友得到的这个关照是属隐身的一种贵人的一个形态，也就是别人在背后默默的推你一把，帮你一把，但是你可能不是很明确知道到底谁是那个好人哦，或是谁是那一位贵人，所以呢，请你呢一定呢要记得一件事情，就是要更加谨慎的对应你周遭的人，然后。 呃，要更小心的去应对，因为你不晓得呢，这些贵人呢，他们其实还是在，呃，暗地里呢，默默的在观察你的表现哦。最后一个生肖，呃，在我们讲猪之前呢，属狗的朋友在当周要留意的天数呢，有一天哦，是当周的周六。最后一个生肖是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于幸运爆棚的一个状况。那也要提醒哦，虽然呢，我们这个。 天使呢是站在你这边的，但是呢，请你呀还是要多听取他人的一个谏言，而且呢要这个谦卑的受教，并且呢任何的决定都必须要以大局为重，才能延续我们的这这一股好运到月底哦。那么，请属猪的朋友在当中要留意的天数是周日。以上呢是个别生肖呢在当中要注意的事项。 接下来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属狗的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名呢是属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，这三个生肖的朋友呢，我们呢在这个礼拜呢的开运模式哦，尤其是针对感情升温哦，就是要透过。 比较爱开玩笑嬉戏的一个模式，而且在这个礼拜呢，你要动用了你现有的一些资源，比如说，如果你有能力去负担，好就不一定要在这个时候呢强迫要 A A 制啊。比如说，我们可以呃买一些女方或者是男方喜欢的东西。那再来就是呢，也要多展现自己呢善良的那一面，不要让对方觉得你总是在算计啊，或者是说。 多数时候都总是很现实，那这样就比较不理想喽。好，那在这个礼拜呢，我们的开运的这个矿物呢是属于银，所以可以多带一些白银啊，好的相关的这个 silver 的这个 accessory 银饰。那再来呢，我们在当周的开运社呢也是银色哦。以上提供给需要的朋友们参考。好。 以上呢是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必呢要在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网加入老师。如果想要预约面对面咨询，请务必记得我们的咨询室是目是位于这个台北东区。 忠孝东路四段，那请先填写下方的这个预约表格，提前跟老师预约哦。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见了，拜拜。